好的，毒不要拿走，拜托。没人质怎么谈判的？看一下有没有人质啊？包有包很久。问。干，我忘了带正报警的装备了。哎，里面的听得到吗？里面的。听得到，听得到。我们一啊。 看他车停这样，有点有点难搞。哦，这个。等要进行谈判了。 感谢追随 b l 可 c k 零一二零。好了没啊？还在忙，还在忙吗？还在忙，不是？还在忙。OK。诶，那个打一下公告吧。好。加油。 我们一定会赢的，妈！哈 <laughs> 哈，看芒果怎么打打那么短，局长自己打了。我听到好像有人质的感觉，等我一下。我相信你一定赢。啊，你们。 有人质吗？老板娘算不算呢？啊？老板娘算不算呢？老板娘吗？他们说他们人质是老板娘呢。局长。局长。 蓝叔，拉！你们警察都拿大支的。不知道他们是拿什么枪，要看他们有没有大支的。因为大支现在改，便宜很多了。抢匪有拿大支的吗？哎，里面，哎，后面是谁在打？固定人就开枪。 屋顶吗？有屋顶。你先在正门守一下。屋顶一个。好。里面里面有三个。哎！你们屋顶有人对警员开枪呢？ 那你们是不想谈判了，是不？是啊。你们，他说你。啊走啊走啊走。你们在那边。什么？我们太丑，你干啥鬼？我们太丑了。他忍不住开枪。他如果先开枪，我们就要回击喽。我们可以回击，你们先想办法看能不能搞掉那个屋顶的。屋顶有一个。屋顶有一个。 他是在珠宝顶楼吗？是的。啊！有派直升机出来吗？啊，只有看到吗？ 顶楼，这里吧。他刚也攻击我了，可以攻击，可以回击，可以回击。直接回击吗？对，直接回击，直接回击。 同人是不是有人倒地了？有一个人一直卡在这个位置？几楼的那个还在吗？在在在，下不是长安剧情中不能放毒。 位置我要怎么上去啊？攻坚啦！他应该就在这铁梯上面吧？但我只要一出去，我就要踩到那铁梯。为什么顶楼那个穿的跟警察一样？可以可以办。我在顶楼了。 敌人在正前方，后一点，后一点，后一点，后一点，后一点，对到，对到，后一点，点打开，nice，催泪瓦斯搞一下。你们要会不会抓主吗？还是以这边为主？没有，以以主瓦为主。 那就剩珠宝里的应该。剧情几分钟了？不会掉下去吧？ 我去正门了。他们个是有警员，他们有说直接打吗？有有有。不是有带人质吗？他们的人质是老板娘。啊！我跟他们说，他们顶头人开枪，他说那个可以直接打。 顶楼那个，你有先扣下来吗？还没，还没，先搞那个里面的。好。哎，你们顶楼都被我们打掉了，还要反抗啊？那个最菜的美滋多，还想反抗啊？哎，局长还在吗？在，干嘛？你要不要？ 催泪弹啊！还没到，时间还没到。啊！我跟你们说啊，你们再不投降，局长就要放催泪弹了，还不投降吗？看来他们是不投降。我先把他车，我先把车胎打掉。 车胎都打完了。地面的部队只剩你一个吗？上，好像是，只剩我一个在门口了。全部都在底线，全部都在底线。 三个人底线，要要等催泪弹。我跟。才走过头。 还是在底线哦。有人阵亡是不是啊？没有，三个都是动的。我说我们的了呢？只剩我们三个吧？看，只应该是只剩我们三个了。他怎么样下去？了 小心呢。哎，你们都结尾啊！最后一次啊！哎，等一下，你们结尾啊！最后一次啦！再不投降，催泪弹要丢啦！ 你是好冷催雷弹吗？他们是坚决不投降了。还有五分钟。好。全部都是妖蛇。 个在左边，里面的你们已经被包围了，赶快弃械投降啊！白，闭嘴了哦，你现在已经涉及了五路公人员了啊！里面的很凶呢。局长请求使用克莱瓦斯。 你确定不戴头盔吗？我忘记换装了啊！ <laughs> 靠，腰。我来不及，我没没有换，没有换重装。一个在中间，一个好像在右边，然后一个好像在左边。 被你们重狙打死了啦！酷诶酷！对，你在顶楼的那一个哈，左边有一个，对，左边，最后有两个，杀尔，你看有机会先把左边那个打掉了。哎，我在找敌人。哈哈，我是阿浩。 哇，那个玻璃是卡着欸。傻逼号，你们好多的防弹衣吗？你确定不先补甲吗？笑死，警察把车撬走。 给了给了，有谢谢，干你娘！ <laughs> 我靠！滚，这样还中头，还还中甲。我背着它。黑色车对你有帮助吗？应该有。我拿他当掩体。要射都那么准，没帮助就把它扣掉。 干，好难中他头，他位置不好打呢。左手拉一个。还有人敢抢劫啊？笑死！现在抢劫很强哦，现在歹徒改强超级多。局长，十五分钟到了没啊？还有三分钟。 你时间过得好慢，又雷了啊！要十五分钟才能用，急死的。如果他们不攻击，十五分钟才能用。警察怎么那么多？还有三分钟，哦，我们要使用。警察剩四个了，一个是 Mona，然后我跟局，哎，对啊，剩我局长、副局啊，然后 Mona 来送，来送假的。 我已经杀两个了，内等于等于。有七个啊，还有你打应该是芒果跟博汉吧？看这真的好难打这个门。我一个，干完了完了完了完了完了！哇！哈哈哈！把把门帮我射开。 追蛋会丢几颗？会丢失败很多颗，都在外面。追蛋好像之前是说几颗啊？我忘了，五颗还是十颗？哎，副局啊？这样怎么搞？你现在等那么多，再把那个我怎么进去？ <laughs> 那你扔进去。 不要再扔啦！我要进去啊！都完全没有丢进去。不是，忘了。我以后可以打棒球啊。为它里面那位置太太强了。如果不用催泪弹，警察一定打不进去。 它里面那个可以腰射的话，警察打不赢。我们试过好几次了，七八个进去都打不赢。那装备可以腰射，太牛逼了！局长丢吧，局长比较会丢，副局长很少丢那个。我们刚换去右手，哎。 副局长，局长是不是倒了？这个什么八月，笑死！一个跑去中间了，左边跑去中间了。这么多枪声。 左边有一只，它只要露头，我应该打得到。催泪弹该丢完了吧？超过十颗了，内。局长是不是丢到自己？不知道呢，我忘们现在丢几颗了。 应该是丢了八九颗了吧？赞赞糖局局长是不是要杀我？干！局长一个反弹到门口了。爽，丢几颗丢几颗，早超过了好吗？超过吗？ 我看他外围应该副局丢了五颗，局长应该也是丢五颗六颗吧，都进来了，真的假的？Three, two, one，攻坚都死光了。去检查一下。一、二、三，对，然后加顶楼。报告三位，还有一个顶楼的。 一过，交衣服过来吧。可怜啊！哎，你可以进去了，可以进去，了，可以进去。了。 你刚冲进去那一刻超帅。没有没有，里面里面。催泪弹不太公平。敢？可是说实话，你说催泪弹不公平，可是不能用催泪弹，警察一定打上去把那爆过。他之前有限制颗数，但是我忘记是多少了，这要问局长。你要问一下局长，他现在到底是限制多少颗？ 走吧，走。